बस बस बस बस स्नाइपर उसके एक ना Bro, your voice is not audible. Excellent work. Hello. अरे क्या कर रहा है जाइडेस बे वो एक माले की बिल्डिंग थी बे वो बुबड़े लोग उन लोग हाँ देखिए ये ये ये चाहिए चाहिए चाहिए उसको राइट में एक बंदा है राइट में एक बंदा राइट में एक बंदा ऊपर ही है दैट इज यतिन कैंपर से हो रहा तू ये उल्लू भी थे ओ, ओ भाई बोला कैंपस लोग आ रहे हैं कैंपस, कैंपस लोग चले लोग stay together. Stay together, bro. Stay together. ए भाई number number number number number bro is low bro is low bro is एक नंबर एक नंबर अरे एक number bro bro help him bro he is dead bro bro he is dead bro he is dead What the fuck? Bro, he's dead. Nabucco, Nabucco, he's dead. He's dead. He's dead. He's dead. Excellent work. Okay. Excellent work, bro. Excellent work. क्या नॉक हुआ जाइडस? वही तो बोला बम से नॉक हो गया ब्रो क्या बंदा था number four number four go bro is not dead player dead player is not अरे मतलब वो ऐसे बिल्डिंग है वाली वाह मेरे बेटे वाह ए अंदा कौन किया अंदा कौन किया अंधा कौन ओपी बोलते अबे इसने भी इसने भी एक को मारा इसने भी एक को मारा बंदे ने good work bro number 4 good work bro good work good game nice game play bro nice game play ओ भाई बहुत ओपी बोलते बहुत ओपी बहुत ओपी वो रश कर दिया अबे रश कर दिया ऊपर एक नंबर ये अच्छा रिकॉर्ड कर दिया होता है गेम प्ले अच्छा हुआ होता किसका तेरा नेक्स्ट गेम अच्छा खेलेगा नेक्स्ट गेम डालने के लिए Number four. Number four. Number four. एक नंबर ब्रो एक number good work bro good work bro nice game play हाँ तो वो तो तेको तो बोला तेको तो ब्रो नाइस गेम प्ले भाई वो थोड़ा प्ले ऑफ में भेज गया मैं bro there's the whole squad over there na that's why i was telling you bro बस बस बस बच स्नाइपर उसको एक नंबर एक नंबर में फूजी बारिश एक number number four number four number four rush with him rush with him number four हाँ go with him go with him गो with him go with him गो with him go with him go with him क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ मैं रुक बोलता बच्चा क्या बोल बेटा क्या मेरे में अटक जाता है एक ही बार में मैं तू अटक तू अकेले कर रहा बोल क्या सीन है बोल के भाई ये रिकॉर्डिंग बेच दे मैं डालूंगा फुल कॉमेडी है भाई ये वाला अपना आया फिनिश किसको मत कर फिनिश मत कर फिनिश मत करना किसको भी फिनिश मत करना मार दिया इसने किल कर इसे किल कर दिया इसे किल कर दिया कोई नहीं कोई नहीं good game good game good game good game reload मार रिलोड मार घुस घुस जा घुस जा घुस जा go away my bomb all dead One more left, one more left, one more left, one more left, one more left. All dead. सामने बंदा है जडेस मत खड़े रे one more one more one more जडेस बंदा जडेस जडेस बंदा जडेस बंदा है सामने sir good one good one bro good one good one Oh, you killed eleven.